Uh. Uh. Soundoslar Manchesterdə County-də Minecraft bölümümüzün 4-cü seriyasını çəkirik və oyunumuza başlayaq. Burada sizə görə bir sürprizim var. təzə tapmışam. Hələ o videonun axırında göstərəcəm. Əvvəlində hə, donmasa Hava da işıqlıdır deyəsən. Dostlar, gedək biraz odun kəsək. görün. Vloga baxın dostlar, görün nə dönür. Heç online oynayanda heç belə onu dönmür. Biraz görək mədənə, çox girməyəcəm. Belə məşğələlərimiz var. Qazınlar. Laqı öz gözlənizlə göz dostlar. Başlayıb görək. Bu çox qaranlıqda girmək istəmirəm. Gəlin görək. Dostlar, onlayn videolar çəkmək istəyirəm, amma gördüyünüz kimi oyuna girən kimi olmur. No, oh, that don't mean that. O silindirin orada direği şey. Böyle. Bu bölüm son bölümü eləyəcəyəm. Minecraft gördüyünüz kimi çəkmək olmur. Elə belə çəkəyəm bunu. Sən həyatda qalma olmayacaq. Gözünə baxıram. Bax. Gözünə bax. Ve topraklar yok oldu. Ahırla bak bak bak. Oha Oğlum bir baksana. Gel vurun. söz deyirəm. Yaxları şey silindirmə burada durmulur suyun içində. Eşitmişəm silindirmə suyun içində duranın axı yalandır. Durmur məncə də bir şey görmüşsünüz. Mal olur hələ. Amma onu donmur, ey donmur. Bir donmur. Donmaz sənin ağzını gözünü qırardı. Görək buna yenə də pul çıxır. Vur. Ölərsən, mən buradayam. Beyler çıkıp içinden dostlar öldü. Öldü ne? Vay çok oldu. Çare çare çare. En son içindeyim diye çalamadım. Dön hadi. Oo öldü düştü. Gördünüz daha 90 nəfər öldürdük. Heç nə deyil, baş qonşularını öldürdük. İndi evimizi axtaraq. Gedək özü canımız alır. Sonra kripolar tutayaq. Üstünü qoyacaq. Gidik. Göz dalıqsa yanılaqır. Şükür Allaha yedi. İki dənə ət yedi, yoxsa mənə gözüm elə gəldi. 20 saat arkadaşlar. Öyle bütün əşyalar deyək baxın. mən <laughs> sizə demişim, mən elə belə oynayıram. Görək evin içində çıxayıq. Yuxulardan çıxdıq. Yataq. Sonra çıxım game modda gəzək biraz. Ev dağıdan yəni of. Ev partladıram son bölüm. Game modu keçək. Yaradıcı modlarıq, bütün əşya var, etdi, heyf. Buradan tiyant alaq. Çapmaq alaq da bunu. Mənə çıxır. Er çax alaq, çax, çaxmaq. Görək. Dostlar, Minecraft serisi gəlmedi indi son bölümüdür gəlir gəlməyəcək də bəlkə düzəltdim o donmuş şeyini donsa domanı düzəlsəm onu bir yerdə oynayarıq onlayn hmm. oradan tapırdım ha video dayanırıq tapayım deyə gözləyir dostlar tapanmadım kızıl taşla yandıracam onda boy birinci TNT-ləri döyüşüyüb göstərəcəm sizə. Dostlar, bu Creeper-da tutdum, burada gəldi, evin yanında durdu, mən evimdə bağlamışam, bunu da patada yamanlarına. Məncə bu qədər bəsliyə komiteri çökə bilər, qısacası. Bunu buraxacaq, yolla. Orada qoymamış qarşına. Natomiast konty coś się pomyśleją. Anam. Ne oldu? Anam dondu. O kadar 200 park var şu an dondu. <laughs> Oha. Yuh. Süş. Não tô. Fala terça. Evinçin açıq olmaz məncə. Hə, qorxdum elə gəldim. Yandım şey, çəkilişi başlatmamışam. Tırsdım. Yuh, atlatdıq. Son belə. Sağ olun və Dostlar şey başqa belə videolar istərsinizsə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Sağ olun və bay bay intromuz giririk. Uh. Uh.